esquecer-te é impossível. O amor que eu sinto por ti vai, vai durar para toda a vida. No dia que te foste